अल्लाम रहमतुल्लाहि वरक दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान दोस्तों आज हम यूसी ब्रदर के बारे में कुछ देखेंगे सेटिंग वगैरह ठीक है आप सबसे पहले यूसी ब्रदर को ऑन करें ऑन करने के बाद यहाँ पे जो सेंटर में थ्री डॉट मीनू नज़र आ रहा है आपको उस पर क्लिक करें करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स ऑप्शन हैं ये नाइट मोड डे मोड है और ये थीम्स है आप जिसमें चाहे तो आपका थीम्स जो है चेंज कर सकते हैं और ये बाजू में डाउनलोड अब जब भी इसी ब्रेजर से डाउनलोड करते हैं वो इसमें फाइल रहते हैं ये मेरे वीडियो से आप इसे क्लिक करके आपके तो जो मोबाइल में वीडियोस वगैरह है उसको भी देख सकते हैं ये आपकी हिस्ट्री है हिस्ट्री है बुक मार्ट है ठीक है तो दोस्तों ये शेर है ये इनकॉग्निटिव मोड है प्राइवेट मोड ठीक है ना दोस्तों अब यहाँ पे जूम व्यू है यहाँ पे फुल स्क्रीन है और यहाँ पे ये जो टूथ है टूथ में हम यहाँ पे स्पीड मॉडलर ऐड करते हैं आज ब्रैक आज को ब्रैक कर सकते हैं यहाँ पे फेसबुक का फास्ट मोड है यहाँ स्क्रीन शॉट है चाहे तो, तो इसको हम यहाँ से ऐसा स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हम जितना चाहे उतना जो ऐसा यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आपको जितनी ज़रूरत है उतनी आप सेट कर लें सेटिंग करने के बाद आप फुल स्क्रीन चाहे तो फुल स्क्रीन भी दे सकते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं और यहाँ पे आपको क्रीप बोर्ड है क्रीप बोर्ड में दोस्तों आप जो भी सेव करते हैं यहाँ पे वो ऑप्शन रहते हैं ठीक है ना दोस्तों और यहाँ पे सेव पेजेस हम जो भी पेजेस को यहाँ पे सेव करके देख बाद में देख सकते हैं ये यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है कीवर्ड स्कैनर हम इसकी मदद से हर कीवर्ड कोड को स्कैन कर सकते हैं डेटा के आप देख सकते हैं हमें हर चीज़ का जो भी कीवर्ड कोड हो रहा है उसको हम ऐसे जो है सो की बात स्कैन स्कैन कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे front to do at test to only अगर हमें अगर अपना मोबाइल स्लो है तो हम उसको खाली टेस्ट ओनली करके इमेजेस उसमें नहीं आएंगे बच्चे शादी टेक्स्ट आएगा और हम इस तरह से अपने नेट मोबाइल की स्पीड बढ़ा सकते हैं क्राउड बूस्ट और बहुत सारे ऑप्शन है इसमें quick access tab view dark screen smart charge dark screen ये स्मार्ट चार्ज जो है तो आपको चार्जिंग हो जाने के बाद एक साउंड आएगा बीप का इससे हमें पता चलता है कि हमारा मोबाइल चार्जिंग हो हो चुका है ब्राउजिंग सेटिंग है ये ये डाउनलोड सेटिंग है हम डाउनलोड फाइल कहाँ सेव करना चाह रहे हैं वो हम जो है उस पर सेटिंग कर सकते हैं you see new setting notification setting home page setting notification browser language news language clear record add block data usage account और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें ठीक है ना दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़